Когато детето мечтае, мечтите и детската стая подскачат, въздишки приплитат и после отлитат, отлитат. Едната мечта е далечна, а другата плаха и млечна. Припряната штура и смела рисува въздушна дантела. Мечтата е нещо красива, чудато и не lepo, zato poznači klepke žive in radi bo vse to umem. Več ta to je nesto krasivo, čudato in netrpeljivo, zato poznači klepke žive in radi bo vse to umem. Като детето мечтае, Мечтите из детската стая Подскачат въздишки, преплитат И после отлитат, отлитат Ти ми я пошушнеш кревата Молитва е вече мечтата И свои пътечки чертай Избъдната гре накрая Мечтата е Postači klepke žive i radi vošak što umem. Već tato je nešto krasivo, čudato i netrpeljivo. Zato postači klepke žive i radi Constanti Club que j'y vais. Et